жерге тастамасаң аталмайды ей жерге тасталмаса аталмайды болат қарап тұрсайшы төрешілер қарап тұрыңдар жерге тастады ма жерде Бару бары үш түйе бірдай екі өгіз үш серке жүз елу мың теңге келі үш түйе біртай бір өгіз үш серке жүз елу мың теңге ал әрекеттерін жасаңыздар балуандарым ал төрешілер қараңдар енді соңы ақыры барып аласың үш түйе бір тай екі өгіз үш серке жүз елу мың теңге барып аласың үш бір тай екі өгіз бір өгіз үш серкені жүз елу мың теңгемен келіп аласың ал әрекеттерін жасай беріңіздер шабандоздар міне баланбайым бе шабандоздың тақымында құдай қаласа көкпар басын қойып жіберіңдер енді о бәрекелді міне қалдың. ақсақалдың марқұм Ақса ақсақалдың баласы бүркіт мырзаның черный акула атты сәйгүлігіменен көкпарды бағлан байымбетов шабандоз басып кетті құдай қаласа міне қараңдар төрешілер қараңдар ол атты басын қой жіберіп аттың біреудің кілті түсіп қалған екен міне біреудің кілті түсіп қалған екен келіп алыңыздар машинаның кілті түсіп қалыпты келіп алыңыздар шартақтан машинаның кілті Барул, анденбай марқұм анденбай ақсақалдың баласы бүркіт мырзаның черный акула Сәйгілігі сәйгүлігіменен бағлан байымбетов шабандоз тастады міне үш түйе бір тай екі өгіз үш жерге жүз елу мың теңге сандар құтты болсын қаласам міне